especialmente a todas as persoas que de unha maneira ou outra colaboraron e apoiaron a construir esta residencia. A corporación anterior e actual, en especial os seus voceiros que sempre estiveron aí. A anterior concelleira de Servicios Sociais, Teresa González Pineiroa, que foi a responsable da coordinación e elaboración do informe que deu lugar a poñer en viva da mesa o que era un clamor popular. Ribadeu necesitaba unha nova presidencia. Os responsables políticos de esta e da anterior corporación da Deputación que fixeron todos os posibles, especialmente a Antón Veiga na pasada e a Daniel Campos nesta. As representantes das asociacións de vecinos que estiveron aí para apoiar, dinamizar e reclamar para que os políticos non nos quedáramos atrás. Moi especialmente perdón, a unha persoa que hoxe xa non está nos. José María Rodríguez Díaz. Cantador, comprometido, conciliador, para que calquera cousa que lle chegaran os vecinos eh, se levara a cabo. Podería dicir moito máis ben, porque tive a sorte de coñecelo personalmente, pero non, non o vou a facer, creo que a, a emoción o que diría. Así que quero agradecer a presencia da súa viúva, a solución. moitas gracias por acompañarnos hoxe. A nivel persoal non é doado explicar a miña satisfacción. Eh, os maiores son a miña paixón, a miña profesión está directamente relacionada eh, con a psiquiatría, son, son xinocultura desde fai 10 anos. Eh, sempre digo que son unha privilexiada porque traballo no que verdadeiramente me apasiona e, e me gusta. O cal creo que sería moi difícil eh, explicar con palabras eh, o sentimento que, que sinto hoxe. Eh, como concelleira logo de Servicios Sociais, eh, debemos de loitar e apostar por unha atención de calidade para os nosos maiores. Eh, penso que con a construcción desta residencia eh, cumplimos o objetivo. Eh, debemos de seguir día a día sin, sen deixalo de lado. Eh, para que unha vez que por circunstancias os nosos maiores xa non podan seguir vivindo nas súas casas, eh, continúen disfrutando do seu entorno, da, do que foi a súa vida diaria, dos seus familiares, eh, das, súas, eh, das súas amizades, do paseo diario por donde, por donde disfrutan a diario. Eh, xa con isto remato, eh, nada máis invitarvos que a próxima vez que nos vexamos aquí, que esta residencia, que estas instalacións que eh, sexan xa un fogar para os nosos maiores. Moitísimas grazas. dias a todas e a todos. Vou ler un breve comunicado. Hai xa case oito anos, a finais de 2010, e unha tarde, cando Espín enlaxeu, fomos cabo de José María Rodríguez na procura de apoio para unha necesidade que sentíamos no povo, e que se manifestaba mesmo nas nosas familias, o cuidado mellor e máis próximo para os nosos maiores a María apoiou o guante e de aí a cousa botou a rodar. O son convocou as asociacións. O apoio das asociacións de vecinos, á plataforma Proxidencia de Maiores de Ribadeu foi unánime, tanto no social como no económico. Comenzaba un longo camiño, e aínda ano e medio máis tarde, o 22 de abril de 2012, Vimos a necesidade de convocar unha manifestación para empurrar o proxecto. Unha manifestación que tuvo unha resposta multitudinaria e inclinou as resistencias que puidera haber. O xente facendo súas unhas consignas que sentían como por ti e polos teus residencias libres. Nese día durante foi claro o que se estaba a pedir. Tiñan milleiros de persoas detrás, a xente de Libanés. Adotouse entonces o acordo do pleno do Concello, que levou o sentir e querer do povo ás institucións que nos cadran un pouco máis longe, creando a Comisión Municipal, na que tamén participamos José María Maese. Así, a reputación de Lugo embarcouse tamén neste proxecto conxunto para leválo a buen porto, xunto co Concello de Ribadeo. E ambos, sendo conscientes de que tiñan detrás, deciden a ter o apoio dun porto. Foi esa a continuación do longo camiño no que a forza da sociedade estivo sempre detrás dos nosos representantes na administración para ir cumprindo etapas. Desde a plataforma cremos que debemos dar as gracias a todos os participantes. Pero os de Ribadeu, ao fin, son, somos unha gran familia. Son, somos nós mesmos. Por iso, as grazas deben ser máis patentes para quen recolleu o guante fora de Ribadeu, contribuindo que as nosas institucións a nivel provincial se comprometeran. muito atrás casou já uma data, 24 de junho de 2014, dia da colocação da primeira terra da residência. Atrás quedaron também diversos problemas e complicações. hoje, 24 de outubro de 2018, quatro anos depois, estamos aqui com a residência pública. sim, faltam papéis, assinaturas para o funcionamento, questões administrativas, Ainda se tardará tempo en ver os nosos maiores disfrutando destas instalacións. Mas dende a plataforma esperamos a chegada dun bo futuro. Eso sí, un futuro en que todos seguiremos a ser necesarios. A tarefa non remata hoxe coa xornada de portas abertas. En cambio, a inauguración permite ver a xente dentro. Sinceramente, non remata. O compromiso os nosos maiores con os de todos todo o tempo. Moitas gracias. moi bo día a todos e a todas. Os procesos están un inicio e un, un final, non? E o xa un día de alegría, non un suficiente a de alegría, porque eu creo que a alegría vai ser completa pois, cando decía Antonio Fernández asas os nosos mellores estén aquí, estén, este aberto de verdad. Pero hoy creo que demos un paso máis dentro do, da lentitud las administraciones. e, e creo que a veces teño que pedir disculpas porque que tenemos una política como a capacidade de que, que temos certos eh, dirigentes para mejorar a calidad de vida de, de todos los vecinos, Eh, encontramos eu con Paso Mal. A eh, Paso Mal con unha residencia que leva aberta, que leva 4 anos e eh, así, e que non se pode dar aberta. Non? E o digo porque tenemos pois, outros tipo de obras que estaban pendientes e, e eu non me, non me podía ir a ese sitio a verlas hasta que ten aberta. E eu creo que non volvo a esta residencia hasta que tenga aberta, Non digo claramente, porque me parece, pois, non sei, algo indignante que despois de, de moito tempo, despois de pasar unha travesía dura no deserto, creo que houve un compromiso de tres administracións que ao final eh, solo cumpriron dúas no que vai e Concello fixeron o traballo creo que eh, outra administración que tenga competencia en, en, en servicios sociais non lo, non lo fixo e eso sí que é unha cosa que, que me gustaría poñer en, en relieve porque é que entrar as competencias realmente neste sentido ¿no? e, eu recordo cando veñeron a verme José María e todos da plataforma en defensa da na residencia de Ribadeo, vivían unha vez que faltaban 500.000 euros o alcalde. E como dicir que non a un proxecto que estaba empezado e que, que, que, bueno, que por culpa da administración non se remataba. Eu creo que tomamos a decisión acertada, xa mm, digo dentro da lentitud que, que ten todos os procesos da administración, e nese sentido, pois, chegamos aquí, chegamos ao remate de, desta residencia, o decir, está completo, e nos falta, pois, eso, dar o siguiente paso que poñer a marcha. ¿no? Para eso, ayer eh, firmamos, acabamos de firmar hoy, pois pues, un convenio no que vamos a colaborar con o Concello. Firmamos tamén a petición do PIA a Xunta de Galicia, que eu espero que non poña máis atrancos, e digo xerenante, que non colabore, me parece hasta dependente, mm, deprimente, pero que poña atrancos pois sí que, sí que vería eh, contraproducente, non? Para os vecinos da Ribadeo creo que non se trata de ver a política con un color, sino ver a política con nuestros vecinos, os nuestros mayores. En ese sentido, pues, quiero decir tamén que, que se fixo un moi buen traballo desde los servicios de Contratación de Servicios Sociales da Diputación, que se aprobó un regulamento e una ordenanza que despois de debatirla entre o Concello y la Diputación, eh, creo que quedó digo, un traballo moi ben feito, agradecerles o traballo que fixeron a ambos servicios da Diputación, porque deu, deu traballo, que hai que as cousas, unha cousa é facer o edificio, ao final te diñeiro e o gasta sin non pasa nada, pero poñer en marcha isto non, non, non está resultando nada fácil. Eu digo porque nós sempre pensamos que as residencias feitas con dinheiro público de, de todos os lutenses deberán ser, este caso, por de Ribadeo. E nos, no caso de que non se dublan que a xente de Ribadeo pues, da xente da, da contorna e se non, pues, pois, estendelo a toda a provincia, non? ese sentido, pues, tamén creo que vai recolhido o regulamento vai recoller un regulamento que, que, que paga o que teña máis ingresos, o que teña máis capacidade económica, pague máis de, pague máis de, pola plaza. Hai un compromiso por parte da deputación. de sabemos que as pensións no, no rural de Lugo son as máis baixas de toda España son pensións de 600 euros a maior parte delas e sabemos que tenemos que garantizar o proceso a todas as persoas que, que teñen un necesidade dunha residencia. Nese, nese caso, tanto o Concello como Xunta, como a Diputación como o Concello, nos poñemos a traballar para fazer un convenio no que a Diputación aportará un máximo de 600 euros por plaza, o resto que non chegue aportará o Concello, e creo que, digo, que se fixe un moi bon traballo nese sentido, garantizamos a digo, acceso universal a todas as persoas que, que teñan eh, que teñan pouca capacidade económica e Es decir, la Junta de Galicia, eu a verdad que vengo a sorpresa, eh, tuve unha entrevista con Feijó, ao cal de dicir unha proposta, unha proposta que como, como, como, como administración que non ten competencia directa pois, pues, eh, en servicios sociales, eh, se si estamos facendo un traballo para outra axudando a un traballo, que todo, todos sabemos que en, en na provincia de Lugo fan falta plazas eh, públicas de, de residencia en todos os concellos, a competencia nese sentido da Xunta de Galicia. Eu lle pregunté a, a Feijón nese momento pois, que colaboramos as dúas administracións, que colláramos 300 euros cada administración e poder todas, abrir todas as plazas e seguir traballando pois, para que todos os vecinos da nosa provincia pois, teñan dereito a darse. E me dixo que era imposible, que non podía facer eso. Sí que está a financiar de residencias privadas e iso é o que eu non me parece non me parece correcto. Nada máis, eh, xa digo, un día de alegría, os, eh, espero que sea que marque un antes e despois e espero, de verdade, digo que, en tres, 4 meses cuidando usted aquí os nosos maiores pois usando esta residencia que eu xa digo, son un enemigo dos, dos edificios vacíos, me parece que estas cousas hai que ponerlas a andar o antes posible e además porque creo que son necesarias que é fundamental e aquí os anteriores falantes pois, de que é necesaria no de unha residencia, que é necesaria en moitos máis concellos de residencia, que no futuro, desgraciadamente, ojalá poderemos ter que invertir en guarderías, pero que ahora mismo con su problema eh, temos se xente maior. Nada, nada máis, moitas gracias, eh, espero que nun futuro cercano estén aquí os nosos maiores. música que nos estades agradando este, este día maravilloso. A Darío Campos, presidente da Diputación de Lugo, a eh, José Antonio, eh, representante das eh, asociacións de vecinos da plataforma de asociacións eh, que loitaron por unha residencia, a Sonia Meilán, a miña compañera concelleira de Servizos eh, Sociais, a corporación actual, o meu goberno municipal, e por extensión a todos os compañeiros e compañeiras da corporación municipal actual, os compañeiros ou excompañeros da corporación municipal anterior, a Mayra, a alcaldesa de Trevada, e deputada delegada tamén na Diputación, e todos os veciños e veciñas, traballadores do Concello, ou xente da comarca, da Mariña e do cidade asturiana que vos coñezo a casi todos vos e que estades hoxe aquí neste, este día. As veces son... Eh, a veces me gusta falar sin, sin papeles, pero hoxe quixen traelo por escrito e ainda que teño unha recomendación que lle fixen caso, que, que, que fale desde o corazón e desde o corazón vou, vou falar. Este proxecto que se nos plantexou ao principio do ano 2012 por un grupo de persoas, a decía José Antonio, alleos á política activa, pero con un forte, con un fortísimo compromiso social. Eles non podían soportar como moitos de seus parentes, como moitos dos seus amigos, como moitos dos seus veciños, pois acabábamos os últimos días da súa vida lonxe de, de Ribadeo, por non ter Ribadeo das prazas residenciais. É certo que Ribadeu conta con outra residencia pública que leva moitos anos, eh, que desde o Concello nos comprometemos día a día e que traballamos actualmente no seu remozado para que siga estando a utilidade social que sempre tivo e que vai ter que seguir tendo. Estou me referindo ao Hospital Presidio de Ribadeo. Pero non abonda, non abonda. Abondo porque temos mil persoas e necesitamos máis prazas. Quero destacar a incansable e comprometida eh, actitude do, do portavoz destas asociacións veciñais, como dixo a miña compañeira Sonia. Quero expresar públicamente e reconhecer que a pesar de, de non telo coñecido eu anteriormente demasiado, pois conseguiu inspirarme a min en, en particular para que non me morrecera a ilusión de converter este soño en realidade. Hoxe non podo estar aquí, como dicía Sonia, porque nos deixou non hai moito, e non lle deu tempo ver a realidade que hoxe poden ver, o que van poder ver todos vostedes cando acabemos estas breves palabras. Estou seguro que hoxe José María Rodríguez Díaz había estar ben orgulloso. Multitude de, de xuntanzas houbo para sacar isto adiante en todas as súas fases das horas dedicadas a este proxecto que agora podemos ensinar con orgullo e con fachenda, e sempre coa ansia de cumprir o compromiso adquirido. Aquí non atoparán, nesta residencia, desvíos de obra. Aquí non, aquí non atoparán certificación de partidas de obra que non están. Aquí non atoparán nada da mala praxe política que por aí diante foron desprestixiando o nobre oficio da arte política que non é outro, o de tentar facer con recursos disponibles o mellor benestar posible para os nosos homens e mulleres. Pola contra, aquí sí que atoparán o mellor traballo en conxunto político e técnico, dos técnicos municipais e dos representantes dos veciños, do goberno e da corporación en xeral. Así que aquí tamén atoparán outra cousa, que desgraciadamente non é moi frecuente a colaboración leal e sincera con outra administración que sempre estivo ao pé de nós desde o primeiro momento, a Diputación de Lugo. E subliño esta estreita colaboración tanto dos seus técnicos como dos seus representantes do goberno provincial. Quero decir isto porque detrás das institucións están os proxectos políticos, é lóxico e é Distintas formacións políticas, e a veces diferentes, pero detrás destas, destes proxectos políticos están as persoas, como non, como non. E eh, quero recoñecer o compromiso do que foi vicepresidente dela no mandato anterior, do 2011 ao 2015. Falo de Antón Veiga Ponteiro. Con ele iniciamos as conversas, os acordos económicos para a súa construcción. Outras administracións, como a Xunta de Galicia, daba mil voltas para non acabar dando nada pero aquel mandato acabou e logo de outro. E nós seguimos atopando comprensión e apoio no actual presidente da Deputación, Darío Campos Conde, porque neste actual mandato a Xunta de Galicia, e a pesar de ter as competencias, como ben dicía él, en servicios sociais neste rango, seguiu con voltas e reviravoltas sen acabar acontando nada. Con Darío continuamos as conversas, os encontros, a xuntanzas para continuar cos apoios económicos para o equipamento e o mobiliario. E máis tarde, como el día, para apoiar un dos mellores proxectos a nivel do Estado que as administracións públicas podan levar a cabo, que é a colaboración e a cooperación polo ben común. Por isto, entre os técnicos e os políticos dun e do outro goberno, estivemos meses tecendo e diseñando dentro das posibilidades que nos dan as leis actuais, os acordos, os convenios, as ordenanzas, os regulamentos, etc. Todo este traballo xurídico foi apoiado e aprobado unánimemente pola Corporación Municipal de Ribadeo actual. E así poder ofrecer os nosos paisanos e as nosas paisanas que o desexen a estancia nesta Casa Grande co mellor dos servicios posibles, o menor custo posible. Confiamos, pois, en que cando isto vote andar estea chea de xente feliz e orgullosa de pasar aquí os seus últimos anos e que sexan moitos anos das súas longas vidas. E por isto, quero salientar o compromiso total da anterior e da actual Corporación Municipal. Seguramente, seguramente, porque é honesto decirlo, e eu falo desde o corazón, con momentos de debilidade, seguramente, que os houbo. Quizáis porque vivimos nun momento pouco dado para as unanimidades. Eduardo Gutiérrez, Manuel Balín, Tino Reimóndez, como voceiros da anterior, así como Roberto Ramos, Aurora González, Marta Saiz e Jesús López como voceiros desta e extensivos a todos os vosos compañeiros. Quero valorar tamén as aportacións da anterior Concellera de Benestar, Teresa González, e, como non, a todos e cada un dos meus compañeiros e compañeiras de goberno deste mandato por participar das tensións, das xuntanzas, dos acordos, dos desacordos que vos ben sabedes. Como tamén quero expresar a admiración e a, e a gratitude aos, aos e as traballadores públicos deste Concello por aturarme sistemáticamente para que leran o millor de sí neste proxecto. A María Mon, a José Rodil, a José Antonio Carro, a Luis Vázquez, a José Rogebunde, Francisco Moreda e a demais persoal da área de servicios sociais. E quero valorar igualmente a outros tantos que, sin, que, que nin remotamente coñecía, pero os que desde entón valoro profundamente son os técnicos da, da Diputación e constame que estiveron e están a dar igualmente o millón de sí. Manuel Ángel Jove, Silvia García, Emanuel Cutrín e outros moitos que estiveron por detrás e que non sei os seus nomes por non ter ese contacto directo, mas sei tamén que sempre estiveron aí. Iniciamos no ano 2014 a construcción desta residencia os proxectos técnicos elaborados por nós, por o Concello, máis coa autorización administrativa da Xunta xemos, somos sempre nos gusta ser obedientes en materia de legalidade e legislación. Agora, en novembro de 2018, estamos ao final deste ilusionante, pero longa e tortuosa travesía, mas ainda non chegamos. Acabamos de asinar, hai uns minutos, como cuidastes ver, un convenio específico de xestión polo que nos comprometemos con dereitos e con obrigas o Concello e a Diputación. E, polo tanto, temos toda a documentación lista para enviar a Xunta. Así o acabamos de rubricar tamén o presidente da Diputación de Manseu coa asignatura conxunta do documento de petición do permiso de inicio de actividade. Toda a documentación sairá a semana que ven para Santiago. Agarremos, pois, como dicía Darío, que de non poñer un peso neste proxecto, polo menos a Xunta non poña trancos e impida que enxenxa de usuarios e usuarias canto, canto antes. Hai un pedaciño eh, no estar aquí con mis hijos Eh, son muy moi noviños. Eh, veces son, inocentes de cómo funciona o mundo. ensinelles o froito de tanto traballo e dixenlles por proxectos como este é porque paga a pena estar por el papá. os políticos temos mala fama que se fai dando o mellor de nós e deixando os mellores anos da nosa vida loitando por causas xustas. Como é xusto lograr que a Ribadeo teña o que se ven negando nos adolescentes. Cumprir o que nos comprometemos diante dos membros das asociacións de vecinos e especialmente con José María Rodríguez Díaz o seu frente, que era unha nova residencia en Ribadeo <clears throat> preferentemente para os eh, veciños ribadeos que os cuidan máis e a prezos asumibles para as pensións de aquí. Eh, meus amigos, que lles fala é unha persona sincera, como digo, que fala desde o corazón, os que nos coñecedes sabedes que temos unha vontade negociadora e dialogante indubidable, pero que ao mesmo tempo temos unha capacidade de loita de resistencia infinita para conseguir as cousas que se nos negan por capricho. En palabras do bardo Ramón Cabanillas, aquel poema tendido de épica que se chama En Pé, que ten máis de 100 anos, e que me inspirou sempre para guiarme. Irmáns en pé, a limpa frente erguida, envoltos na blancura da luz que cae de rima, o corazón aberto a toda verba amiga en unha man a fouce e noutra man a oliva. Seguimos traballando no noso soño para facelo realidade e en funcionamento dentro de ben pouco. Se depois vendido como indican as verbas nesta alfombra que vedes cando entrades que pon o noso soño o teu fogar. Moitas gracias.